Voici le Niracar, inventé par Carl Niracar et produit par Niracar Corporations. Je vais attendre pendant que tu googles. Donc, euh, en anglais, ça veut dire presque une auto. Presque une auto, c'est pas... C'est à peu près une auto ou à peu près une motocyclette. C'est à peu près vraiment... C'est vraiment dangereux. C'est pas à peu près dangereux, c'est probablement fatal. Parce que, chaque t'es comme ça, tu sais, tu passes comme à probablement 60 000 à l'heure. C'est parce que c'est un moteur d'un une tondeuse de pelouse peut-être. Mais même à ça, tu sais, comme le handbrake. Quand ça sortit, il y avait des publicités disant que tu pouvais conduire ça en portant soit une jupe ou une kilt. Et euh, donc, ouais, ça, ça me semble comme une bonne idée. Alors, les femmes pouvaient conduire, ne pouvaient pas voter, mais ils pouvaient conduire. Euh, il me semble que c'est pas une priorité, le vote, le near car. Moi, moi, je mettrais ça comme ça, mais c'est moi, tu ça, c'est le genre de véhicule que les gens qui conduisent des mopeds se moquent de. Tu sais, ils ont vraiment pas occasion de se moquer de beaucoup, alors c'est euh, apprécié. C'est Neil Séguin pour les histoires hilarantes. Après, je vais conduire, je ne vais pas conduire. Est-ce que je peux toucher, même? Non? Non? Putain. <laughs> Merci, bonsoir.